IAEA が郡山に来ましたそしてその前に小さな専門会議があったそうですそしてそこで国立保健衛生所の山口さんという人が言ったそうですまだこの国はアフリカや 国中国に50くらいの原発を売りたい目論みがあるそのために福島の事故は軽いものだそしてこの汚染は福島の人に受け入れてもらわなくてはならない 新聞とそれと専門家会議に行ってレポートをしてくださるプレスの腕章をしたまこちゃんっていう人がいますけどその人にそう言ったそうです50機を輸出したいがためにこの汚染された福島の事故を汚染が軽いというふうに書いてください汚染は耐え忍 そうですこれが自民党を財界が総出を挙げてサポートする大きな理由の一つだと私は思いましたそしてこれは自民党じゃなくてだけじゃなくて民主党もそうであったおそらく維新もそうであろう公明党もそうであろう とにかく今日本は50基の原発を輸出輸出してたいたために福島を見捨てようとしているということを自ら語ったのだと思いました私はこれは許してはいけないと思います私たちはこういう勢力に力を結集して これからも地道に諦めずに原発の輸出そして国内での新たな建設そして今ある原発の再稼働これを毎日毎日根強く反対していくことが私たちの未来の子どもたちに対する責任ある行動だと思います の皆さん私たち今ここにいる者たちは諦めずにここに通ってきますそして次の選挙に向かって地道に裾野を広げていきたいと思っています